nastar kurma keju spesial Ramadan. Kulitnya renyah dan lembut. Bikinnya mudah dan bahannya sederhana. Wow. Kue kering nastar wajib ada di setiap lebaran. Siap jualan online kue kering. Kulitnya renyah, pure, dan terasa kejunya. bahan bahan untuk kulit. Resep ini untuk 3 toples. Tepung terigu segitiga biru 350 gram. Tepungnya disaring dulu ya. Mentega 250 gram. Kalau mau hasilnya mantul, pakai mentega wisman guys. Gula halus 75 gram. Gulanya disaring dulu ya. Susu bubuk 2 sendok makan muncung keju parut 50 gram Keju parut ini untuk bahan kulit. Kuning telur 2 butir. Bahan untuk isi buah kurma dan keju. Cara membuatnya Mentega dan gula dikocok sampai merata dan ngembang pakai mixer atau kocokan tangan. masukkan kuning telur, kocok lagi sampai merata. Masukkan keju parut, kocok lagi sampai merata. Masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai merata dengan spatula atau tangan. adonan kulit sudah siap. Untuk isinya, buah kurma dikupasi kulit tipisnya. Buang bijinya. Lalu dipotong kecil-kecil. Kemudian dihaluskan bisa dengan garpu atau tangan. keju dipotong kecil kecil ukuran setengah cm kali setengah cm kali setengah cm. Buat bulatan-bulatan kecil isi kurma dengan keju di dalamnya. adonan kulit lalu bungkus isi kurma dan keju kemudian dibulatkan. Ukuran nastar yang pas adalah untuk sekali caplok atau makan. Biasanya berat totalnya 9 gram. Bahan kulit 5 gram. bahan isi 4 gram kalau untuk makan bisa dikira-kira aja guys susun di loyang yang sudah diolesi mentega tipis-tipis kalau untuk jualan harus ditimbang satu persatu hingga hasil bulatannya sama semua tidak besar kecil Ukuran lingkaran bulatannya lebih kurang 2 cm. Bentuk dan bulatkan semua adonan dan isinya sampai selesai. Jadinya lebih kurang 144 buah nastar. panggang selama 25 menit di oven dengan panas 150 derajat. Bisa menggunakan oven listrik atau oven tangkring. Setelah dipanggang 25 menit, keluarkan sebentar, diamkan, lalu diolesi kuning telur di atasnya. Panggang kembali selama 15 menit. bandingin kak nah start kurma keju sudah selesai guys siap dihidangkan untuk keluarga cocok banget nih guys buat temen ngopi kue kering nastar wajib ada di setiap lebaran Resep ini untuk tiga toples. Ukuran toples yang dipakai 10 cm x 10 cm x 8 cm. Tiap toples diisi dengan 48 buah nastar. Berat bersih isinya 380 gram. Ayo buka PO atau pre-order secara online di Instagram atau WA. Siap jualan online kue kering. Wow kalau mau jual lebih mahal bisa pakai toples yang lebih keren guys enak banget guys kulitnya renyah, pure dan terasa kejunya isi kurma dan kejunya bikin tambah nikmat dan enak wajib nyoba nih guys kalau sudah nyoba kasih komennya ya untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi Bagikan video ini ke teman-temanmu yang suka bikin dan makan kue. Lihat video-video resep lainnya yang enak dan keren. Terima kasih. Hai happy guys, hari ini kita akan membuat sagu keju makaron. Bahannya sederhana, caranya mudah dan cepat. Kita mulai bahan-bahannya. Sagu tani 300 gram, sagu tani disangrai sebentar agar bisa lebih tahan lama dan lebih harum. Gula halus 125 gram, gula disaring. Mentega 100 gram, kalau mau lebih enak bisa pakai mentega Wisman. Satu butir telur ayam, kuningnya saja. Keju 50 gram, susu cair 25 gram. Cara membuatnya Mentega dan gula halus dikocok dengan mixer sampai merata dan mengembang. pacok lagi. and rolls of the bus dan Cep Endul dari Dapur Happy Day. Kali ini kita akan membuat mini Oreo cake hanya dengan tiga bahan. No kukus, no open. Mudah, cepat, dan praktis. Cake-nya lembut koreonya mantap banget buat jualan pasti laku seluruh keluarga pasti suka hmm lembut banget guys hmm enak banget guys yuk kita mulai bahan-bahannya cuman tiga bahan 2 bungkus Oreo 250 ml susu cair baking powder setengah sendok teh cara membuatnya Oreo susu cair Tim Corner dicampur jadi satu lalu di blender tugasnya sudah selesai. mudahkan, cepatkan, Siapkan cetakan aluminium dan tatakan kertas. Olesi bagian dalam cetakan cup aluminium dengan butter. Masukkan kertas tatakan kuenya. isi cetakan dengan adonannya kalau mau buat ukuran standar juga bisa satu resep dibikin jadi satu loyang satu resep bisa menjadi 8 mini oreo cake kita memanggangnya langsung di atas kompor siapkan kompornya gunakan tatakan saringan kukusan dapat memanggang sekaligus 8 buah. Tutupin dari tengah. Masing-masing adonan ditutup memakai cat yang sama. Gunakan api kecil. Panggang selama 10 sampai 15 menit. menghasilkan sate bila tidak menempel berarti sudah matang kita bisa tambahkan topping kita akan tambahkan 4 macam topping topping keju, topping coklat, topping coklat putih, topping coklat misus warna-warni disajikan untuk keluarga atau untuk jualan. Bisa buka PO di WA Group buat jualan online. Nih cobain guys. Hmm, lembut banget guys. Hmm, yummy. Hmm, endas guys. Selamat mencoba. Bila sudah mencoba, kasih komen ya. Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi. Bagikan video ini ke teman-teman yang hobi membuat kue juga bagikan video ini ke teman-teman yang lagi mencari ide buat jualan kue. Nantikan video-video happy Days selanjutnya. Terima kasih.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 dan SP dikocok pakai mixer sampai mengembang dan kaku.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 管理。 cepat agar tidak kulitnya sobek selesai menjadi 30 ekrol. Bungkus sampai selesai. Kulit yang kasar di bagian luar. Setelah jadi, ekrol ditaburi dengan tepung roti. Putih telur digunakan untuk merekatkan tepung roti. Gunakan tepung roti yang halus supaya penampilannya bagus dan enak. Gunakan tangan kiri untuk mencelupkan telur, tangan kanan untuk menaburi tepung roti. ayo sudah selesai siap untuk dimakan atau dijual. kue yang enak dan lembut. Tapi kali ini kita mau kasih topping yang beda yaitu pisang. Kombinasi yang unik dan bikin nagih. Kue yang lembut dengan pisang manis. Hmm, enak banget guys. Yuk kita mulai. Bahan-bahan tepung beras 200 gram, tepung terigu 100 gram, gula pasir 150 gram, santan kental 500 ml, baking powder 5 gram, garam setengah sendok teh, daun pandan 3 batang. Bahan topping Pisang 2 buah Cara membuatnya Santan dimasak sampai mendidih tambahkan daun pandan, tambahkan garam, tepung beras, terigu, dan gula diaduk sampai merata. Masukkan santan sedikit demi sedikit sambil terus diaduk-aduk sampai merata. Wow. Panggang dengan cetakan kue apem atau gunakan teflon kecil. Tambahkan pisang di atasnya sebagai topping. Angkat dan siap untuk disajikan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 happy guys Kali ini kita akan membuat cake buat penggemar coklat Crazy Oreo Coklat Milo Cake Kombinasi antara cake yang lembut, Oreo yang enak, dan Milo yang nikmat Bikin kamu pasti ketagihan Hmm, enak banget guys Cocok buat seluruh keluarga Mantap buat teman ngopi Cocok juga buat kue ulang tahun. Yuk kita mulai. Bahan untuk cake. Telur ayam 7 butir. Tepung terigu 140 gram. Gula pasir 170 gram. Tepung maizena 7 gram. SP 15 gram, mentega 50 gram, coklat pasta secukupnya. Bahan untuk krim Milo. butter cream 250 gram, gula pasir 120 gram, coklat Milo 50 gram, susu kental manis 50 gram, air 80 ml, bahan untuk topping biskuit coklat oreo secukupnya biskuit waffle secukupnya cara membuat cake Mentega dicairkan dan diamkan sampai dingin. Semua bahan dicampur jadi satu dan dimixer dengan kecepatan tinggi sampai mengembang selama 7 menit. cair dan coklat pasta aduk sampai merata dengan mixer kecepatan rendah Masukkan ketiga loyang bulat ukuran 20 cm, 18 cm, dan 16 cm. Panggang dengan panas 150 derajat selama 20 menit bisa menggunakan oven listrik, gas, atau oven tangkring. Cara membuat krim Milo Gula pasir dan Milo dicampur dengan air lalu dimasak untuk dicairkan kemudian didinginkan. Buttercream diaduk dengan mixer sampai mengembang. Masukkan gula dan Milo cair, aduk sampai mengembang. Masukkan susu, aduk sampai merata dan mengembang. Cara penyajian Susun 3 cake dengan dilapisi krim Milo. potong dan rapikan sekeliling tepinya membentuk gunung. Lapisi seluruh bagian dengan krimilo membentuk gunung. Masing-masing Oreo dipisahkan menjadi dua keping. tempelkan biskuit coklat Oreo di sekeliling cake bagian bawah. Tempelkan biskuit wafer di sekeliling bagian susunan kedua. Tempelkan Oreo di sekeliling susunan atasnya. Berikan hiasan krim Milo dengan squid. Tambahkan sentuhan akhir sesuai selera. Crazy Oreo Coklat Cake sudah selesai dan siap untuk disajikan. Hmm, cakep!